Let us make an executive decision. Let's make an executive decision. Let's اجازه بده به ما make بسازیم executive decision. decision تصمیم executive decision یعنی تصمیم اجرایی. بیایید یک تصمیم اجرایی بگیریم. یک تصمیمی که اجراش کنیم. چه تصمیمی؟ اینکه از این به بعد درست یادگیری انگلیسی رو شروع کنیم و این مسیر رو ادامه بدیم تا مسلط بشیم به انگلیسی. چطوری با برنامه ریزی کردن، با تمرین کردن در ساعات برنامه ریزی شده و متعهد بودن به اون زمانها بچه ها برای رشد اعتماد به نفستون در قسمت کامنت عبارت ها و جملات رو بنویسید با صدای رسا تکرار بکنید و اجازه بدید که عضلات زبانی و دهانی شما عادت بکنن و مهارت درشون ایجاد بشه برای اینکه بتونن عبارت ها و جملات و لغات انگلیسی رو بیان کنن جمله و عبارت مونینه با هم تکرار میکنیم و در قسمت کامنت می نویسیم Let's make an executive decision بیا یک تصمیم اجرایی بگیریم. Let's make an executive decision. Let's make an executive decision. We should trust his executive ability. We should trust his executive ability. We should ما باید trust اعتماد کنیم اعتماد کردن میشه trust executive اجرایی ability توانمندی یا توانایی we should trust his executive ability ما باید به توانایی اجرایی او اعتماد کنیم we should trust his executive ability we should trust his executive ability What are you trying to prove? What are you trying to prove? What are you trying? آیا تو داری سعی میکنی چیکار کنی؟ To prove که اثبات بکنی. What are you trying to prove? شما سعی دارید میکنید چه چیزی را اثبات کنید؟ What are you trying to prove? What are you trying to prove? You are wrong and I can prove it. You are wrong and I can prove it. You are wrong یعنی حق با تو نیست یا شما اشتباه میکنی. And I can prove it. Prove همونطور که گفتیم یعنی اثبات کردن یا ثابت کردن. I can prove it. میتونم ثابتش کنم. You are wrong and I can prove it. شما اشتباه می کنید و من می توانم آن را ثابت کنم. You are wrong and I can prove it. You are wrong and I can prove it. Hang your hat on the hook. Hang your hat on the hook. هنگ آویزان کردن و در اینجا ساختار امری فعل در ابتدای جمله اومده your hat کلاهت یا کلاهتان on the hook روی قلاب hang your hat on the hook کلاهت را روی قلاب آویزان کن hang your hat on the hook hang your hat on the hook Let me hang your coat in the closet. Let me hang your coat in the closet. Let me اجازه بده به من. هنگ آویزان کردن یا آویختن your coat کت شما رو in the closet. closet یعنی کمد یا اتاقک کوچیکی که حالا به منظور خاصی استفاده میشه. Let me hang your coat in the closet. بگذارید کت شما را در داخل کمد بیاویزم. Let me hang your coat in the closet. Let me hang your coat in the closet. It was the best day in my entire life. It was the best day in my entire life. It was اون بود the best day بهترین روز in my entire life entire همونطور که گفتیم یعنی تمام کلش life زندگی in my entire life یعنی در کل زندگی من در تمام زندگی من it was the best day in my entire life آن بهترین روز در کل زندگیم بود it was the best day in my entire life it was the best day in my entire life I have wasted an entire day on this. I wasted an entire day on this. I have wasted یعنی من هدر داده ام waste هدر دادن تلف کردن و I have wasted یعنی من هدر داده ام حال کامل an entire day یک روز کامل رو on this روی این پروژه I wasted an entire day on this من یک روز تمام را روی این هدر داده ام I wasted an entire day on this I've wasted an entire day on this They went rock climbing. They went rock climbing. They went آنها رفتند rock یعنی صخره یا سنگ climbing climbing یعنی بالا رفتن سعود کردن rock climbing یعنی از صخره بالا کشیدن یا صخره نوردی they went rock climbing آنها رفتند صخره نوردی they went rock climbing they went rock climbing goats can jump from rock to rock Goats can jump from rock to rock. Goats یعنی بزها و goat یعنی بز. Can jump میتونن بپرن from rock to rock از صخره به صخره دیدین دیگه بوزا میتونن صخره نوردی کنن برن اون بالا بالاها که هیچ کس نمیتونه بره بچه ها در مورد تلفظ R در راک قبلا گفته بودیم و باز هم تکرار میکنیم وقتی که میخواید R رو در انگلیسی کلا تلفظ بکنید زبونتون جمع میشه نزدیک به سقف دهان یعنی نمیگیم راک راک راک راک تو راک یعنی از صخره به صخره Goats can jump from rock to rock. بز می تواند از این صخره به آن صخره بپرد. Goats can jump from rock to rock. Goats can jump from rock to rock. Do not forget to take out the garbage. Don't forget to take out the garbage. Don't forget فراموش نکن to take out take out یعنی بگیری چیزی رو و ببری بیرون و در حقیقت یعنی بیرون بردن چیزی don't forget to take out فراموش نکن که ببری بیرون چی رو the garbage garbage یعنی آشغال یا زباله don't forget to take out the garbage فراموش نکن که زباله را به بیرون ببری don't forget to take out the garbage Don't forget to take out the garbage. What we learn with pleasure, we never forget. What we learn with pleasure, we never forget. What we learn What در اینجا به معنی چه نیست به معنی آنچه What we learn آنچه ما میآموزیم آنچه ما یاد گیریم. With pleasure Pleasure یعنی لذت What we learn with pleasure آن چیزی که با لذت یاد میگیریم در انگلیسی مثل آب خوردن با لذت با همراهی با همدلی و همکاری What we learn with pleasure we never forget آنچه که با لذت یاد میگیریم را هرگز فراموش نمی کنیم. What we learn with pleasure we never forget. What we learn with pleasure we never forget. Critics claim the trucks are unsafe. Critics claim the trucks are unsafe. کریتیک یعنی منتقد کسی که همش نقد میکنه یا یه دفرات هستن که نقد میکنن یه چیزی رو نظر میدن کریتیکس یعنی منتقدین کلیم ادعا میکنند Truck یعنی کامیون و trucks یعنی کامیون ها are unsafe ناامن هستند safe یعنی امن و آن unsafe یعنی ناامن critics claim that trucks are unsafe منتقدین ادعا میکنند که کامیون ها ناامن هستند Critics claim that trucks are unsafe Critics claim the trucks are unsafe. Their claim had no basis in fact. Their claim had no basis in fact. Their claim ادعای آنها claim گفتیم یعنی ادعا و their یعنی مال آنها had no basis بیسس یعنی اساس و پایه had no basis یعنی پایه و اساسی نداشت in fact در واقع یا در حقیقت their claim had no basis in fact ادعای آنها در واقع پایه و اساسی نداشت their claim had no basis in fact their claim had no basis in fact Remove your hat when you go inside. Remove your hat when you go inside. Remove یعنی برداشتن یا حذف کردن یا جابجا کردن. Your hat یعنی کلاهت when you go inside وقتی میری داخل. Remove your hat when you go inside. وقتی میروی داخل کلاهت را بردار. Remove your hat when you go inside. Remove your hat when you go inside. We should remove the old furniture. We should remove the old furniture. We should ما باید یک کاری را انجام بدیم. چه کاری؟ Remove. Remove جابجا کردن، حذف کردن، برداشتن. The old furniture. Furniture یعنی اساس، اساس خونه، لوازم منزل. old قدیمی the old furniture یعنی لوازم قدیمی منزل we should remove the old furniture ما باید اساس کهنه را جابجا کنیم we should remove the old furniture we should remove the old furniture Is the manager available now? Is the manager available now? Manager یعنی مدیر available در دسترس now اکنون Is the manager available now? آیا مدیر الان در دسترس است؟ Is the manager available now? Is the manager available now? I have spoken to the manager about it. I've spoken to the manager about it. I have spoken من صحبت کردم to the manager با مدیر about it در مورد اون موضوع یا در مورد اون مسئله I've spoken to the manager about it. من در مورد آن با مدیر صحبت کرده ام. I've spoken to the manager about it. I've spoken to the manager about it. Feel at home and enjoy your meal. Feel at home and enjoy your meal. Feel at home یعنی حس کن در خونه خودتی. تو فارسی داریم دیگه میگیم چی؟ میگیم خونه خودته. تو انگلیسی میگیم feel at home یعنی حس کن اینجا خونه خودته. راحت باش. and و enjoy enjoy لذت ببر your meal meal یعنی وعده غذایی enjoy your meal یعنی از غذا لذت ببر و معادلش فارسی میشه نوش جان feel at home and enjoy your meal حس کنید خانه خودتان است و از غذا لذت ببرید feel at home and enjoy your meal feel at home and enjoy your meal We really enjoy learning English. We really enjoy learning English. We really ما واقعا enjoy لذت میبریم learning یادگیری انگلش انگلیسی واقعا با انگلیسی مثل آب خوردن یادگیری انگلیسی لذت بخشه و واقعا دیگه از این ساده تر نمیشه انگلیسی یاد گرفت همه چی آماده است همه چی مهیاست تنها چیزی که لازم داره کمی برنامه ریزی و تعهد به اون برنامه ریزی و تمرین با این کلاس ها و این درس هاست We really enjoy learning English ما واقعا از یادگیری انگلیسی لذت میبریم We really enjoy learning English We really enjoy learning English.